Hai Mbak. Dia lagi ngapain sih? Aku lagi belajar bikin alis. Apa? Oh. Dia lagi ngotak-atik alisnya. Apa ya? Kok bisa bikin alis sih.